大家好，我是陈老师，欢迎大家今天参与老师的直播，感谢大家的祝福啊。 <coughs> 那老师的身健康状况好很多了啊，好很多了。前几天呢，真是太恐怖了， <laughs> 真太恐怖了哈。还好这这一周老师感染了一般肺炎啊，说 <coughs> 咳嗽非常厉害，所以不好意思啊，我们这上周三的节目啊，老师的脸色跟声音啊是不大好啊，那加上呢这个周日啊又进行了什么肠胃炎。 那曹岩当时老师不知道啊，就是没办法就就上吐下泻一下，所以说呢，当时做是做不起来了，也没有办法正常讲话了，所以是说就知道不好意思啊，各位礼拜天请各位请跟各位请了一个假，好了，我们今天来做补啊，这个这是跟大家非常抱歉的啊，非常抱歉大家在周日扑个空。那但是说到底啊，我们的健康啊才是万善之首啊，这个老师也是深有体会，没有健康啊啥都不是，所以说一定要保护好健康。 健康啊，不是来换钱的一个筹码哦，因为钱只能事后治疗，但是他没办法真正的 <coughs> 保护健康。所以老师一开始还是要啰嗦一下哈，我们或许不能控制我们的生活形态，但是我们可以主动的购买保险，保险可以用钱就可以做好的最佳事后补救办法之一。就像老师生病，对不对？ 最担心的只有担心什么？我没有办法给各位直播，或者我没办法及时更新，将会愧对大家的等候之外。如果老师真的重病了，对不对？再起不能了，但是老师就不会担心医疗的问题，因为只要老师倒下，哦，保险公司啊就会替老师接续后面的医疗费用的处理。这个小病小赔，大病大赔。所以老师啊，当然也不希望生病啊，更不希望什么呢？经营老师来当我的看护，对不对？ 那他希望他能够一跟过去一样，都是跟各位为各位做周报，或者是呢接替老师来做直播，对不对？就不用来照顾我嘛，是不是？老师，那没人照顾怎么办呢？老师就请三个漂亮的看护，对不对？每天三班的轮流照顾就好了，是不是？这三这个看做请看护，那个是有玄机的。那个请看护啊，你请一个二十四小时陪你的，那这个费用是相对比较便宜的，因为一个人他吃了所有时间，但是他的服务品质不可能太好。 当然，另外一种就是呢，你把他每一个人分八个小时，三班轮替，那每一个来照顾你的，哎，那个脸色就会好看了很多。为什么？因为他只要面对你这个病人糟老头子八个小时而已，是不是？他就给拿到钱了。后三个轮替你，对不对？你一天换三个，是不是？看起来大家都比较好，但是怎么样呢？它的价格就很贵，是不是？所以是说啊，你只要有只要理赔啊，能够支付得了他们的薪水，那么老师其实在医院了，老老婆小孩都在家里。 <clears throat> 他们还是可以妥妥善善的生活，没有后顾之忧的。这个老师一直在说啊，啰里吧嗦占用大家时间一直讲啊，这个真的是很重要。各位一定要趁没有什么重大疾病之前呢，把保险跟都把它买好买满。哦，要学习什么样的？要学习乾隆皇帝养和珅一样，对不对？出了什么事情呢，都可以留一笔保险金来给大家，给他你的家人。 或是给你自己这个故事啊，老师以后特别开专题节目啊，我们来用大家另外一个角度啊，我们来看看历史故事。其实啊，从从这个四皇五帝下来都很多有趣的历史故事，好吗？而说得到保险的观念呢，乌俄之战现在也面临了乌克兰的政局以及政客急着要买保险的时候了。但是啊，这个所谓的保险啊、就不是什么健康险啊、活险啊，或者是战争险，对不对？ 而是他们的政治保险。为什么说是政治保险呢？因为美国已经到了美债能否提高上限的最后阶段，应该可以说，美国两党必须就在 <coughs> 现在过去啊，应该是算是六十天以内。但是啊，耶伦已经讲话了，现在必须在三十天以内啊，就要完成举债上限的提高。外，同时又不能让对手的阵营获得政治上的好处，因为无论如何，今年都必须进入了大选的准备之年。 美国大选的时间呢，会在二零二四年的十一月，所以现在就是要开始起跑的关键时间。而虽然众议院呢，他已经通过了提高一点五兆的美元举债上限，但是啊，之前白宫就已经发出了声明，这个法案不会通过总统的签署，说这个也没有用。那他现在准备了，接下来五月九号才要来谈啊，这个我们等下来讲到。 但是无论这个债务有没有提高啊，乌克兰未来都很难再从美国这里获得足够的军费支持。外，欧洲也没太多的意愿去接替美国，或是加码的金元与军援给乌克兰。这个说都可以说了，我有很多，但实际做的有多少啊？那就不一定了。当然，这里面有个例外，那就是英国，他已经把平油弹啊交给了乌克兰，也表示不会追踪乌克兰在哪里使用英国提供的一个平油弹。 也就是生化武器了。那就算你乌克兰去使用了，英国呢，它也不会负责去清除使用贫铀弹之后的污染，啊，就是那些核生化的污染。这代表什么呢？ <coughs> 这个意思是代表了乌克兰，你最好把这个贫铀弹了装载之后，让战车直接冲进去俄罗斯的领土，去里面狂轰猛炸。而这个是最好的状况。那如果不行，你决定在自己的领土上面使用贫铀弹去。 跟瓦格纳士兵、去俄罗斯的士兵去拼个鱼死网破，那也可以。但是善后啊，你得自己想办法，类类似我们闽南语里面所说的“死道友不死贫道”的意味存在。老师喝一下哈。而在这个状况之下，美国虽然不能够再提供资金，进而控制乌克兰的战局，但也不会让乌克兰的战争这么快的画下句点。所以这里就出现了一个很有趣的变化， 那就是中国主席习近平啊打电话给泽伦斯基之后啊，美国就不断的提出了一些市政，来强调乌克兰现在的基辅当局啊，就是泽伦斯基他的部下和他们整个政府啊，是一个呃贪腐严重的政府。如同啊，现在有记者去拍出来，乌克兰的央行行长居然可以在基辅的街头开着千万名车哦，在这个基辅街头上面停车被拍到，还有让泽伦斯基的官员啊。 在今年三月的时候啊，在海外度假，好像是在希腊还是在哪里的一个地方去度假。而现在国难当头啊，战争的时间，这两件事情，一个就是行长你怎么会有钱开千万的名车呢？你的官员怎么可以出国去度假，而且全家出去度假呢？哎，发生的时间呢，也都不是此时此刻，而是只有现在啊，通过媒体把它爆料出来。而 <coughs> 这些媒体的爆料出来来源在哪里呢？当然。 这是已经表示出来是 CIA 所提供这些资料的，所以说他们可以拍到名车，他可以拍到这些部官员呢，他在海外去度假，那他们怎么不能拍到在乌克兰里面他们的豪宅呢？一定都可以拍得到嘛？还有他们自己的分赃的钱从哪里来？应该 CIA 都能够掌握的，但是为什么不把它来来去公布出来呢？很简单，因为公布你身边的人有问题，你这个主人一定有问题。那我现在告诉你。 哦，你你的你有什么问题？我很清楚状况之下，就是告诉你，你最终你还是得听我的。最后，泽连斯基到后面就说说什么呢？我有一把手枪，对不对？他会用到最后一颗子弹来保护的，来打到敌人的身上，是不是？为什么？因为他的短一直被揭出来，所以这个问题就很明显，也很简单，那就可能是美国他现在已经跟你下了最后通牒，你要买就跟我好好过，不然你跑去找中国。 <coughs> 那就是说，我可以把你扶起来，也可以把你摔下去。记得一个叫做宾拉登的人吗？人家也是我们 CIA 训练出来的。听过 IS 伊斯兰国吗？那可是传说中的幕后黑手，把他培植起来的。你一个乌克兰总统，你确定你的手骨，哎，手的骨头有比他们还粗吗？你的脑袋上面的脖子，对，有比他们还要硬吗？所以继续打没事，没事你就继续打，没叫你停，你可千万别上了中国的当，考虑停火呀。 中国的目的很简单，就是希望啊，乌克兰啊跟俄罗斯可以谈一个停火协议。其实啊， <coughs> 其实啊，与其说是说要让乌克兰停火，不如是说中国也希望俄罗斯你不要继续打下去了。因为我们之前所提过，中国跟俄罗斯啊绝对不是推心置腹的好朋友。中国跟俄罗斯啊，如果我们看历史啊，他们是一个世仇。 哎，开玩笑，那个是打了几千、上千年的仗的世仇，不可能是好朋友的，老毛子嘛，对不对？说在这个状况之下，哦，俄罗斯如果继续打下去，对中国是不利的，因为俄罗斯扩展的领土过大，我们之前有提过，它的国力就扩张的过多，所以说最好打到就此为止，对欧洲好，对中国好，那当然对俄罗斯可能比较不好，因为它牺牲也蛮多的，对美国就更不好了，对不对？ 也不是他要的结果，他就更糟了。 <coughs> 所以说，我们现在就发现一件事情：乌克兰现在也是有一个很好的战果哦，比如说乌克兰据报啊，他在赫尔松的南部的地内伯河的东侧啊，已经建立了据点，而且并宣称建立起了稳定的补给线。这个“稳定”这两个字啊，里面有太多的玄机了。稳定的粮食应该是没有问题，毕竟现在欧洲兴起的什么，兴起了禁乌令。 哦，禁污令啊，就是说你这些东西啊，你不能够卖到他们这些发布禁污令的国家。乌克兰本身的粮食卖不出去，那卖不出去呢，你就代表什么？代表你自己的部队吃的没问题，对不对？卖不出去嘛，当然给自己自己人吃。 <coughs> 但是问题是，弹药以及各项的军用器械真的能够源源不断的补上来吗？以目前乌克兰的状况来看呢？ 现在不谈哦，他的弹药是不是足够的？我们应该可以很容易的确定，几个月之后啊，这个乌克兰它不是自己的财政开天窗垮台，就是泽伦斯基被自己人给处理掉，换一个新的总统上来，然后后续才有可能改换跑道，改弦易辙，或是和谈，或者是续战，这里面都会有变数。 因为这这个时候已经发生了，中国就变成了泽伦斯基他的一个变数，所以可能是泽伦斯基的紧急的保单，意思就是我一定要一定要找一个人来保我，哈，那个就是很重要的事情。而中国为什么是泽伦斯基的紧急保单呢？那这个时候啊，就是很简单的，报警敌人的敌人啊，那就是最可靠的朋友，就是变成什么？变成了外交的鲶鱼效应，这才是最好的办法。 这个方式啊，其实也不是什么新的手段。例如了，菲律宾的小马可斯，他去中国玩之后呢，就跑去跟美国联合军演，也如同法国一样，两边摇摆，基本上也是利用外交上的矛盾，让国力可以相对薄弱的小国或是中型国家，在面对大国的冲撞之下所掉下来的碎片，来他防御住。不过，乌克兰总统泽伦斯基用的这一招啊，却不合时宜。 哎，你觉得说，哎，我今天找了这个这个中国来当做我的靠山，或当做我的一个调和剂，哎，我来借借此跟美国说啊，你看你不帮忙，我就让中国的势力进来啊，这个就是利用外交的权衡。但是这个东西对于其他国家可能可以，但是对于乌克兰来说可能就不行了，因为他这个方法一一一到弄到失衡，或是弄得超过啊，就可以让自己。 在任何一个时间点的时候，让他这个本人呐，泽连斯基世界上最伟大的网络主播啊，直接消失在这个世界上。为什么老师这么说呢？啊，老师，我们今天可以用一个历史故事啊，来看看乌克兰总统泽连斯基的处境。那是什么时候的故事呢？那就是楚汉相争啊里面的西魏王魏豹这个故事。这个魏王啊，在跟项羽跟刘邦一起推翻秦朝之后啊。 承袭了祖先魏国的封号，被项羽封为西魏王。然后呢，后来刘邦被封为汉汉王嘛。后来刘邦明修栈道，暗度陈仓之后，又返回，又开始反了反反抗项羽啊。然后呢，那这个魏豹就开始说：“哎，你项羽是王道，所以说我就背叛了刘邦，那我来归顺，归归背叛了项羽，我来归顺给你刘邦。”那刘邦后来打到咸阳，被被这个项羽打落花流水之后呢，就大家众叛亲离之后呢。 那这个西魏王魏豹又说：“哎，你这刘邦啊，真的只是个小人，对不对？獐头鼠目，是不是？所以说呢，我决定归归，重新的降服给我们的西楚霸王项羽。所以说呢，他又又又又转回去了。那最后呢，刘邦又开始收拢兵马，又开始广聚粮草，哦，重用韩信之后，卷土重来。那这个时候魏王不降了，对，只但是因为他说降，别人也不信他了。那这个时候就被被韩信给打败了。” 战败后的这个西魏王啊，刘邦让他去一样啊，一样资助他去守咸阳。但是呢，这个时候他心里还是很摇摆。他手上有兵力，但是不知道怎么面对这个强大的国家，这个项羽这个原来的组织的时候啊，他又处心积虑的是不是说啊，反正刘邦不在我面前，你让我守咸阳，那我干脆直接再降一次项羽，我不就是又有东西可以拿，又有东西可以吃了吗？但这个时候啊，就被刘邦手下做一个叫周苛的。 好，在魏豹在考虑要投降给项羽第三次的时候，啊，就把他给刺杀了。那这个把那个打，然后刺杀了这个魏豹之后啊，这个周苛他就继续死守咸阳。当然，你谁守城都没用，项羽要打下了城池啊，没有打不下来的。所以最后呢，周科也是被项羽俘虏。俘虏之后啊，项羽觉得是说这个周科啊， <coughs> 面对我西楚霸王啊，完全的无惧于我的威严，是不是？ 他就在众将面前跟他说：“周科，你只要愿意投降给我，我就让你成为我的第二把交椅，也就是所谓什么什么那个上上面的所有的什么龙驹啊一些大将，好之上，你就当我的第二副手，对不对？你给我给你做大官，给你发大财，你只要愿意投降给我。”那周科就看了他一眼，之后吐了他一口口水，说：“来吧，把我煮了。”所以项羽大怒之后，就把他放在油锅里面去煮。那为什么要讲他的故事呢？ 因为呢，这个周科啊，后来大家因为他的忠义啊，就把他百姓尊崇他，后来就成为中国南方普遍信仰的城隍爷。所以说，我们拜土地爷、拜城隍爷，基本上呢，我们都拜的都是周科大将军，也就是这个不死、宁死不含项王的城隍老爷。那这个后来这个魏豹不是被周科去暗杀了吗？他的妻子啊，也就称为伯姬的这个王妃。 后来呢，嘿，也是被刘邦捡回去，当着变成了刘邦的王妃。那这个为什么要讲这个薄姬呢？因为这个魏豹的妻子啊，被刘邦抢走，变成刘邦的王妃之后啊，这个薄姬后来为刘邦生下了一个儿子。那这个儿子是谁呢？儿子后来就成为一代明君的汉文帝，哎，是汉文帝。所以说，啊，你看像那个楚汉相争打到后来，是不是多么多英雄豪杰？但是呢，有时候不到最后不知道，是不是？ 一个战败王侯的原来的王妃，才是最后生下皇帝子嗣，成为下一任皇帝的继承人。这个但不到最后，大家都不知道，对不对？汉文帝就是那个文景之治的汉文帝啊。那讲了这么多故事，跟泽伦斯基有什么关系呢？应该这么说，泽伦斯基上任以来啊，一直玩弄的就是跟魏豹一样，怎么样做意识形态跟立场的转变，从这里赚到了大量的好处。 所以说呢，他就照这些做操作来看呢，一下说我为了民主而战，一下说我为了欧洲而战，一下为了是说我要抵抗俄罗斯的暴行而战。所 <coughs> 以说，俄罗斯这个泽连斯基啊，一开始也是操作这些想法之后，那操作我们要加入北约，我们要加入欧盟，然后来当做他的一个政治的企图，就是他后来也因此也得到了选举。那美国有没有给他承诺帮助呢？也是给他很多的帮助。 就像项羽啊，他他把魏豹从百姓中拉出来之后，给他数千兵马，让他成为新的魏王一样。一开始啊，大家都是这么的美好，但是战争出乎了泽伦斯基的意料。开打之后，泽伦斯基一段不一样的，一样在这个手法跟一气在操作，但是呢，他要的东西啊，比西魏王魏豹还要来的多。他要的是西魏王魏豹要的，只是一个名分、土地跟百姓就可以了。 但是泽伦斯基要的是什么？你们所有人的钱、跟所有人的资源、跟你们所有的好处都得给我。所以说了，欧洲已经被泽伦斯基啊拖进了大半、大半拖垮了大半的经济之外，英国都被他拖到财政跟通膨已经飙升，阿根廷之类的国家也被影响到，通膨率已经高达了每一季有到达了百分之一百多，是不是？这个通膨百分之一百到什么样的地步呢？就像我们之前的蛋价一样。 对不对？那今天一个价，明天又是另外一个价格，是不是？在这个基础之下， <coughs> 我们泽连斯大总统的副外交部长啊，居然又提出要求这些欧洲国家贡献你们每个国家的 GDP 的百分之一来当做支持乌克兰的军费，这个我们换成欧洲的角度来看了，那真的是孰可忍孰不可忍的问题了。 而同样的，对于美国来说啊，美国商人是通过乌克兰的战争赚的是盆满钵满，这大家都知道。但是美国政府穷得快要破产。我们刚刚提到了，美国共和党主长的众议院啊，如同我们预测的一样，已经审完了提高上债务上限的法案，而且是共和党直接审完，没有拖泥带水啊，没有钱这大大家都必须要去吵来吵去，没有我直接审完了。但是附带条件就是必须遵节开支。 简单说啊，美国也得走过去在经济风暴之下，欧洲五国的老路。十年之内啊，美国必须要缩减非军事预算的这些这些钱呐，来来存钱存存起来之后，然后呢，我们来还债，把钱尽量的降低我们的负债。但拜登政府很明白表示，省钱是不可能省钱的，有钱的人的税也是不能不加的。 啊，拜登政府基本上啊也不会做对这个预算做任何的协商啊，这是在前两天之前，我们上个礼拜本来准备的内容。啊，师只能说啊，拜登老先生的脾气啊，有时候就是一个怎么样的老太爷的脾气，这个脾气很硬，说不理你，说不接受，就是不接受啊。那这后面接下来挑战就是过两天才要挑战，这我们等下会谈到。但是啊，这里面我们要看到一个东西是，美国的财政到底应不应该终结？ 你说他应该，他还真应该，因为他的债的缺口还蛮大的。你不尊节，那你原来的时候税收上来是不够，你或是你的取债上限提高了，这两个加起来啊，还不够你政府用几年啊？应该不是用几年的问题，连两三年可能都不够啊！你这次借了一点五兆，可能又用完了，那又得开举债上限跟比较高的一些一些一个预算来源。但是如果你尊节了，会不会比较好？哎。 问题是解决不了好，你可能可以延缓一两年之后再去提高举债上限，但是也就一两年了，多也是没办法了。但 <coughs> 像我们一般来讲啊，如果我们现在已经到了高负债状况之下，我们的现在节省还债是应该的，但是美国是不能够这样子的。为什么不行呢？因为如果是照这样讲的话，那美国没有了钱，那政府就只能回到过去的小政府的模式。 那很多拜登想做的一些地方基础建设，还有教育改革等等之类很多事情，就很难有更好的基础建设的发展，哦，更别说你要去大傻逼去追求半半导体的优势进步，因为你要补贴嘛，变成只能用有限的资本去做固定的维持，这对美国来说啊，它就会发生一件比较大的事情，那就会跟中国快速的拉近了国力，不是拉拉扩拉大哦，是拉近了很多的国力。 而且快速拉远了基础建设的强度，春节预算之下，可能连美国太空总署啊，它的发展的太空计划都会受到阻碍。各位要知道啊，这个美国太空总署 NASA，它是它是一个特别的单位，它并不是军方单位。很多人以为是说我们看了这么多的美国好莱坞电影啊，很多人以为 NASA 是美国的政府啊，它的一个军方单位去组长的一个太空单位，所以里面我们就看到很多美军在里面嘛，对不对？ 但事实上，NASA 它不是美国军方的单位，它是一个独立组织。所以，尊杰计划里面呢，只有是说你不限制军事、国安相关的发展，但是 NASA 无论如何都不归美国国防部管系管理。所以说，你一尊杰，它发展一定受到限制。NASA 现在就已经没什么钱了，不然的话，为什么要让伊隆马斯克去发发出发出他的火箭，然后四分钟之后爆炸呢？对，因为它背后有 NASA。 就他这个大家相辅相成，为什么不是 NASA 自己这么多科学家他们自己做呢？因为没钱嘛，对不对？预算都不能不能拨到预算了，就没有钱。但是呢，如果知道这个状况之下，中国的低轨道卫星的进度啊，它不可能等你美国有钱了，然后我们再慢慢开始，对不对？而且中国现在有已经在宇宙中已经有一个太空站，难保未来现在在中在地球周围有一个太空站，那么以后你继续发展下去，中国有没有可能？ 不是提不是跟你谈什么登陆月球的问题了，他直接在月球的轨道上面也建立起一个延伸的太空站。那那个时候， <laughs> 美国真的是是，这就是很糟糕了。哎，那个在月球的轨道上面建个空间站，那个是不得不得了的事情，那是超级不得了的事情啊！跟跟各位讲，那个真的这么做的话呢，这整个世界的航太科技啊，就完全翻转过来，全部在中国这一面了。而这个中国空间站跟航天发展呢？ 理论上都不会受到太多的政治力的干扰，跟美国比较不一样。因为目前的空间站呢，其实并不是习近平所做的。中国的问天空间站呢，它是二零一一年、二零一零年呐，就温家宝任总书记的时候啊，哦，开始做进行，到了习近平才完成了常规的运作。但是美国不是啊，NASA 的经费却取决于当任政府有没有去拨款的态度。不然说实在的， <coughs> 美国是一个二战之后。 是集全世界战后最优秀科学家都在美国这个大本营的基础下，如果他之前的 NASA 的预算没有被美国政府换政府之后去去把它给停止，给他支持做太空计划的话，一直持续发展十几年，然后二十年到现在，你不要说美国现在有没有什么太太空站的问题了哦，这个都都不奇怪。你说美国跟有没有没有登陆到？ 到那个火星设立殖民地哦，这可能都不奇怪。为什么？因为他如果连续二十年都是给他这么多钱的话，那这个真的美国现在可能都不用等伊隆马斯克，这个美美国人可能都已经在火星殖民了。当然了，前提是月球上面没有月球生物，或是这或是火星的那个原住民把你驱离或反对。讲到这里，额外提一下，各位你觉得有地球月球上面有没有生物呢？ 这个啊，老师想到，老师好几年前呢，在节目上面有说过关于月球的专题。但是按照我们道家的理论来看，日月星辰啊，它们上面本来就是应该有生命的。而老师认为啊，月球或是任何的外星生命啊，都应该在那个星球的地底，而不是在地表。为什么呢？这有没有逻辑思考呢？这有的啊，这理论上跟我们的细胞是一样的。除了地球之外啊，地球的地地表，这个星球的地表啊。 应该都用来防御的，而不是用来生活的哦。这个是其实是一里同百里明的东西，好吗？好，扯远了，我们还是回到主题。所以说，这个对美国这个国家来讲了，为了提高举债上限的终结，等于向共和党投降。那因为如果让债务违约啊，那就不一定是民主党的错。所以现在美国的问题啊，是 <coughs> 是在于谁让谁让谁可以用这个议题啊，让让他们去陷入错误。 或者是丑闻，那另外一个就可能可以获得足够的选举利益，或者是一些其他的利润。民主的精神呢，本来就是应该选贤与能，政政党政治啊，原本的利益就是因有两党或者多党的政治互相的辩论，然后碰撞，然后来产，我们得出一个新的真理。但是走到了现在啊，这个后代子孙不知道怎么想的，现在的民主啊，都变成能选出来的只有撒狗血跟拼意识形态。 政党之间呢，只能利益跟互相伤害，那跟原本的原本的民主理念啊，其实早就已经毫无关系了。各位，你觉得呢？所以美国现在自顾不暇状况之下，泽伦斯基现在只能试图拉中国来自保啊，最终的下场大概与我们刚刚所提到的那个西魏王魏豹一样，最终会被俄罗斯、美国、欧洲、中国甚至各国的那些作用力之下，把自己磨成的碎片。 未报只有楚汉之间，就把它磨成碎片了。那请问一下，泽连斯基在这么多国家的利益牵扯之下，就像一个大大的破坏机一样，他能还能够剩下多少粉末呢？这个我们不知道。但是这个下场啊，其实应该也不会太太可爱的了，好吗？好，去看各位什么问题哈。我看各位什么问题哈。 老师的身体好多了，好多了啦！现在我可以坐起来，可以走路很好了。这健保智慧项目很多啊！感谢林冠赞助，感谢林冠，感谢 David 王赞助哈！不好意思，老师今在一直咳嗽，真的很观赏各位的观影体验啊！不好意思啊。 <coughs> 哦，老师现在来办公室哈，今天、今、今天就就在办公室那个哎，看大家有什么问题哈。 哎，那好像没什么问题了，那我们继续哈。好，我们就不浪费时间了，我们继续把它讲完，讲完我们就结束了，好吧？ <laughs> 不要大家一听老师咳嗽的声音，叫老师也不好意思，好吗？呃，接下来我们稍微谈一下，有些好朋友哎，老师说一下日本跟韩国未来的发展。这个老先，老师先下一个基础的结论了，那就是无论如何，日本跟韩国的发展呢，都是事倍功半的状况啊，这个是很正常的，就是它发展会遇到一个坡状的一个锥形的一个。 发展就是你发展到一个地方之后持平，那基本上都会慢慢的降下来哦。这个这个是一个没有没有办法去抵抗的事情，而且日本跟韩国啊，尤其是这两个国家，他们的竞争力啊会越来越不如中国哦，越来越不如中国。如果你说美国已经没有什么实力了嘛，那你中国你要配合美国，你看日韩要配合美国去去跟中国去不得不去叫板的状况之下，那竞争力会越来越弱。如果不考虑国土的力量，那么 日韩呐，也不会是新加坡跟香港的对手，这个是为什么呢？因为日本跟韩国啊，他们的先天社会的结构啊，就是限制了他们，除非获得更强的上国的扶持，不然很难会有很好的发展。那上国就是说，过去可能是中国，那现在他们是美国嘛，就是有其他大国来去跟他们做施以恩惠，或是我们互相交流，像日本过去有遣唐使嘛，对不对？这个都是一个历史的一个进程。 为什么呢？哦，这个其实是有个特别大的一个原因，那就是他们这两个国家到现在，在这个这个时代，他们还有很大的一个性别歧视。性别歧视不是只出现在塔利班或是印度，哦，在日本跟韩国，它的性别歧视也是很严重的。也就是说啊，他们日本跟韩国啊，目前为止女性都是有在上职场的，但是主职场还是男人独大的状况。 哦，这是一个对日本跟韩国他们的社会跟经济先天不良的一个弊端。即使是日本啊，我们我们看到日本应该是比较习惯台湾人嘛，但还有日本的文化输出是比较多的，我们比较能够了解的日本。那韩国嘛，大概就是就综艺片或者是 <coughs> 韩剧啊、韩歌手啊，我们比较能够了解。就让我们比较比较能够理解的日本啊，日本即使女性是大学毕业，六成以上，她经过报。 调查他们的女性啊，六成以上还是希望可以成为家庭主妇，当成他们的他们的最终目标。也就是说呢，无论你学历多高，最后你都想躺平，对不对？这是很简单的意思。因为即使就职啊，这个女性即使就职啊，她的薪资啊最高也只有男性平等的七折。也就是说呢，我跟金毅老师如果都去应征，对不对？那假设我们的学经历是差不多的，我得到可能是十万块台币的薪资。 那金英老师他就只有七万，那如果我只有三万，他就只有两万四，哎，如果这是个平等的状况之下哦，那如果他比我优秀到很多很多很多，他才有可能哦，他薪资可能跟我一样，或者比我高一阶，他是比我强很多的状况之下。但是，一般来讲，你晋升是比较难的，因为在日本跟韩国，女性是没有太好的晋升空间。韩国更不用说啊，女性的职场生活啊，似乎是理所当然的要屈居于男性之下。在这个前提之下，你的社会发展。 一定会短少一半的发展潜力，因为男性跟女性啊各自有各自的天赋，思考层面也会快速不同的变化，所以正常的社会发展啊，都是要男女性呃各都要能够平衡啊，那他的社会发展就会越快。你像中国它为什么发展这么慢？就就是因为女性你没有办法参与到你整个封建体系的运作，对女性就变成相夫教子啊，是不是？哎，这个就很糟糕的事情。 但是，呃，这个即使是当时提倡女人回家顾家运动的那个活动的这个美国啊，最后都无法不去面对到女性在职场上的能力其实是不亚于男性。所以，美国在近代的发展，女性也是表现的十分优秀。比如说，大律师、大法官、大商人啊，或者是甚至一些美国副总统都还是贺锦丽，对不对？过去要选总统的还有那个这个什么那个那个，这名明早突然忘记了，老是 p a r k i n g 了哦，要选中的那个。 那个上这什么那个谁的，呃，我突然忘记他老他老公的名词了啊。美国前总统的那个老婆，她本来是要去当，哎，是要选总统，对不对？那这个东西代表说，女性她的她的实力是非常非常的高的。那当然，中国呢，她在她在清朝以后啊，又经历过了文化大革命四破四旧的洗礼啊，什么男尊女卑啊，什么夫贤子孝啊，都给你革革命革掉了。 文革之后啊，女性被要求当家庭主妇的声音啊，在现在的中国还是有，但同样的也会给女性有合理的发展空间。简单来说啊，到知知道发展发展到现在的中国，啊，你只要能够赚钱，可以带领公司一起赚大钱，那么性别的问题那还真的是其次。而新加坡方面啊，对于两性平权的接受度啊也会比较高，毕竟他们不是只有性别问题，他们还有很多的种族上的问题，对不对？因为他们。 新加坡有马来人，有印度人啊，还有华人的这个种族问题，远比你性别问题严重多了。而香港也是一样，哦，看能力还是为主的。所以这个先决条件呢，就把日本、韩国压抑的跟印度一样。女性你很有心想要努力，但是到最后啊，你都只能够遇症乏力。而日本跟韩国啊，也由于地理的原因啊，自古以来也都必须要依照上国，也就是中国或者是 <coughs> 现在美国的一个。 那个来的贸易啊，你才让你发展比较快。像日本，他就是接受了明治维新，对不对？所以说他接纳了西洋的思想跟技术。而中国的大清朝，在那个努尔哈赤还有皇太极他们开始努力的打进了那个山海关之后啊，中国就进入了静末的两百六十年，也就是两百六十年的闭关锁国。所以说这个两者相取的话，我们就很明白知道这个日本为什么可以在甲午战争直接把中国打得你屁滚尿流。 对不对？这个不是没有原因的，这个就是因为他们已经先接受了更好的东西，那中国不接受，那现在中国不但接受了，也打破了两性之间的藩篱，所以是说啊，发展起来当然会一定是比日本跟韩国来得快，而但是反过来说，这个如果你依照过去的这个样子，依靠上国的扶持哦，无论你想要脱亚入欧还是成为什么那个大东亚共荣圈，都是一样的。 日本跟韩国的经济呀，现在是被美国牢牢的把握住。毕竟他们两个国土上都有美军，而且半强制的必须是怎么样加入反中，就包含了是说我们第一季啊，看到韩国三星啊，这个是应该算是台湾台积电的一个很大的对手啊。它第一例的货季啊，直接打了一折啊，不是打一半，是打一折，比骨折还要折的一折。所以说日本跟韩国啊， <coughs> 你要发展啊，其实是比较难的。 你本身不让你的孩，不让你的国民啊去为你去付出啊，像像老师有很多的在东京啊，很多其他的比较一级战线式的贵客啊，那是不是我跟他们请示过，是不是真的有很多行李箱女孩？他说不是行李箱女孩而已，你期间包含了行李箱男孩，也是路上一大堆，不要说行李箱男孩跟女孩了，行李箱大叔都是满街都是。为什么？因为他这个社会均衡上面，你你你很难去让这每一个人都能够有用的时候，你的国力。 只能往下，你很难往上去突破。所以你会说日本有没有在在雄起的机会？有，但是呢，就必须是它跟依依附到中国啊，日韩国也必须完全依附中国为主。那跟中国抱在一起，那至少未来的五十年没有问题。问题是不可能的，因为他们国土上有驻军嘛。那当然还是有例外，比如说台湾被回收了，那他们两个真的就是很乖的就投，不能就就是怎么样的，就奉中国为上新上国。那这个问题就是另外一番话了，好吗？ 然后这个事情我们赶快带过，我们就不继续下去了，好吗？然后接下来我们看到美国跟美债，美债已经由美国财政部长耶伦出面的说明啊，美国的美债啊，如果不展延或是提高举债上限，那么最快在今年的六月一日，也就是距今二十七天后，美国政府就没有开始，也就是没有现金了。 讲到国债，我们不能只聚焦在美国。有时候啊，我们一定要看看世界是怎么发展啊。如果我们只看美国，好像是只有美国有问题，对不对？那美国真的有问题吗？它到底是什么样的问题？我们特得透过数据啊，我们来确定一下，其他人是怎么样去面对他们的国债后基本上每一个国家都一定都有公债的，这个没有什么奇怪的事情。然后接下来中华民国啊，我们中我是中华民国的国民，我是中国人。 中华民国人，好吧，这个是不争的事实，要跟我讲我是什么小粉红或者是小台独了，那废话了，好吧，我是中华民国国民，好吗？我们中华民国的国债目前是五兆九千四百四十八亿台币，好，这个是在我们的那个公库啊，我们国债我们的公库署啊，它都有每七天公布一次，所以说我们不知道我们国债有多少的，其实查就可以知道了，老师讲的是公开的数据。 那这个换算成美元大概是一千九百八十亿美元，哎，听起来不怎么高，但是我们的国民是比较少的，我们只有两千三百万人，所以说我们每一位国民啊，平均负担国债是二十七万台币。那同样的，跟我们之现在有内战关系的中国，中国中华人民共和国呢，中华人民共和国的国债呀，哦，那他们的换算成美元呐，大概是三兆七千五百亿美元。 哎，我们才一千九一千九百八十亿，它是三兆七千五百亿，零头就把我们打得落花流水了，对不对？而而中国平均每一个人啊，哦，每一个百姓啊，他要负担的国债约十四万人民币，那换算台币大概就是多少呢？大概是五十六万台币左右吧。而韩国的国债呢，平均每一个国民都要负担新台币约三十四万的国债，而讲的都是台币哈。 那金融宠儿新加坡，哎，现在是东协里面的算是非常有实力的啊。世界的金融中心有一有很大部分，新加坡都必须抬头了，因为它的它的国际形势是比较稳定的。新加坡这么有钱，它广纳了整个世界很大一笔财富，从瑞士啊，从哪里啊，从伦敦啊，大笔的资金啊，或者是俄罗斯啊，大笔的资金，还有中国的贪官污吏啊，等等等之类的。中国不是只有贪官污吏的，还有一些富商啊，好不好？不是只有贪官污吏了。 哦，都汇集到新加坡的银行里面。这么有钱的新加坡政府，每一个国民，新加坡的公民，他都要负担起一百六十八万台币的国债。啊，各位没听过，没听错。我们中华民国啊，台湾每个人只要负担二十七万，那新加坡每一个人要负担一百六十八万台币的国债，相当于人民币大概就除以自己自己自己是除以四吧，好吗？而日本呢，啊，我们刚才谈到日本。 日本平均每一个人要负担九百九十万日元的国债，九百九十万日元是多少呢？ <coughs> 相当于台币两百二十四万。而我们今天谈到了美国，平均每个美国人要负担起相当台币两百八十五万的国债。所以美国国债的问题啊，并不是说它的它的这个负债的数额啊是一个大家都很低，就它特别高的一个国家。 哦，这个太巨大，了，巨大到是说，哎，无人可比的的巨大，对不对？日本也是非常的巨大，好，它的刚才我们提到，日本一个人就负担九百九十万日元，是不是？日本现在平均一个人的一般的大学毕业生哈，这个月薪大概是三十万日元来看的话，一年也不过三百六十万日元，对不对？但是你的公债你要负担九百九十万日元，哈，那个只多不少的，好吗？ 那为什么呢？大家都担心美国的国债，而不担心日本的国债，不担心新加坡的国债呢？对不对？资金大量流入了新加坡跟香港，他们就不担心中国的国债跟新加坡的国债的问题嘛？这个问题啊，我们之前谈过，刚刚只是把参数放进来，让大家了解一下。今天的问题不是美国是一个单一具有很高的国债，所以它的问题很大。全球很多国债国家的国债都很高。 而台湾的国债相对起来比较低，但是我们因为国民比较少，但是我们看起来的公债虽然低，但是我们中华民国虽然我们有台积电，但是我们中华民国台湾地区的经济体量却只有日本的百分之十五。这里面我们就要发现，它还是有其他问题存在的哦。不要以为我们真的是亚洲第一，没有，我们的经济体量只有日本的百分之十五哦，哦，十五哦，不是什么八十五，哦，我们就日本的百分之十五哦。 这当然谈这个问题是比较复杂的，所以说老师是一个算命先生嘛，所以说我们就用比较粗简的道理来看，那就是美国的国债有百分之四十是海外政府或者财团所持有，美债信用过去非常之高，跟我们之前所谈过的房地美跟房利美一样，都是最高等级，所以储备美债等于储备美元，那为什么要储备美元？之前我们节目里面都有说到，今天稍微带一下就好。 因为我们要跟美国交易，所以说我们需要美元。我们要购买石油，所以之前跟石油跟美元是挂钩的，所以叫石油美元嘛，叫油元。所以大家这个这个美元呢，大家都需要，所以说我们要储备美元哦，来去买这些买这些用品之外，我们也要储备美债哦。把这个美债跟美元绑定之后啊，我们可以变成我们的外汇存底。对任何要发展贸易、跟能源购买，还有需要跟美国进行进口一些，比如他们的粮食啊、他们的原油啊，或是采购。 美国的一些，比如说技术啊，比如说微软啊，或是思科啊等等之类的啊，我们买他们技术等等的。你这个国家最好都要储备美元，那美元都储备了，是不是？美元不会生钱，但是美债会有生利息呀，所以说美债当然也是要储备的。那么美债如果现在有再性风险，那么各国手上的美债就变成有价值的、价值的系统风险。 违约的债券啊，虽然不至于跟瑞信的特别债券一样变成了币值，但是可能会有无法及时兑换啊，或是有人可以随时接接手的变现的风险。而且你现在违约了，以后就是你你这个美国，它你本身解开了头寸，或是你家里面那些协商的问题都解决了，然后你重新再去卖美债，金融市场也是很现实的，你要卖啊，那买的人也会考虑一下。而我们知道啊，这几天啊， 这几天呢，我们看到了美国第一共和银行倒闭，就是基于我们之前所提过的存户疯狂的提款，把钱挪到了大银行里面去。但是这个时候，为什么美国政府不继续掉头寸给第一共和银行呢？说实在的，你也得美国政府有钱啊，对不对？人家都已经快倒了，我怎么没办法去支援你了？是不是？我吃钱家那么我搞，那个爬瓜，对不对？我这现吃都不够了，我还给你晒干来储备嘛，是不是？ 所以说没钱的话，当然我你没钱去调头证给他，那第一共和银行当然就只能够，就只能够关门，然后把自己抵押给其他人转卖了，而这个第一共和银行的摊子啊，就交给了小摩根斯坦利来收购他的这个业务，还有他的存款啊，结束这个银行银行风险型的问题，因为一家倒了哦，你要各位要知道一件事情，这个一定要来接手第一共和银行，所以说我们之前一直讲是说这个事情它发展会发生，但是尽可能会压抑到。 就是你一家倒，第二家倒，第三家如果也是像让那个硅谷银行一样倒法，但是没有人去接手的话，全美各地的中小银行都要跟第一共和一样，都会被挤兑到倒。所以说这个事情有小摩根斯坦利之后啊，所以说我们看到了，我们这一周在在前几天的时候啊，那个美国的股市就是相对的稳定。为什么？因为有人去收购了嘛，那当然就没什么事了。但是问题是不是可以这么简单就解决了？对，盖牌结束这一回合，当然也不是这么容易。 当然也不是这么容易了。如同我们前几周说到了，美国现在的问题啊，就是商业地产会率先引爆，而美国许多热门的商业地产啊，啊，我们之前所提到，它根本就不可能是说你调高了调高了利息之后，然后它还有可能去还有可能去提高它的一个租金，然后呢，我还然后我还来来来充当我自己的自己的那个债债债款啊，我的我的房贷是不是？就算是现在啊，美国最热门的是几个，比如说加州啊，或者是纽约啊。 有一些的原来是黄金地带的这个商业地产，租金啊，它已经打到了骨折，对不对？不是打对折，而是用原本租金的两折。哦，原来我可能租一个月可能是一万美元，我现在两千美元就卖就可以租给你。好，这个就是这样的意思，我打了两折。但是呢，现在也不是有人想要去要愿意去承租。那么你现在利率又还没有升到了尽头，等于说这个这个业主啊，我现在要付了房贷，可能压力还很高。当然，有些人可以撑下来，是因为他房贷可能付完了。 maybe 啊，这个不是很小或他家里本来就比较深厚的。那你这个还没有升到的尽头，那就算是我们知道，他可能再升一码或两码，可能就结束了。那升到你升息结束了，不代表你会立刻降息，而且你就算降息，你也不会立刻降个一趴，不可能嘛？降四码可能吗？那你前面等于没降。所以是说啊，这个高利率的模式啊，就会继续的折磨这些物业的持有人。如果你家底不够，没有存款，没有足够的周转金。 这些地产未来都会变成银拍屋、法拍屋，也就是被银行回收拍卖的地产。那商业地产如果萧条了，银行手上的房屋就变多了，对不对？银行要不要还房贷？哎，他借出去的房子变他的，就变成他的资产嘛，对不对？当然是没有问题啊，是不是？因为这个地产本来就是来抵押的，我收回我的抵押物，等于说我账面上没有亏嘛，因为我有资产，那我又不用付房贷给别人，银行应该没有差。所以说，就算倒一片，银行都是没有差，是这样嘛？ 哎，有可能是涨，但也有可能不是这样。为什么呢？因为如果银行手上收回的房屋太多啊，对银行有什么影响？简单来说，银行如果可以顺利的拍卖掉这个房屋，那当然这个就没有什么问题。但是大家都知道，商业地产现在不景气，是不是有雷，对不对？大家谁要去踩呢？所以说呢，接手要去直接去接手这些被法拍的地产或者是银拍的地产的意愿就会比较低。所以说呢，你一拍、二拍、三拍、四拍、五拍、六拍。 拍出去了啊，收回来的够不够原本你抵押的金额呢？那如果你真的够，哎，我收回来，我收回来还够去偿还这个业主的欠债，那就还好。如果收回来不够，那你就得继续的跟原本业主继续去追讨。那这个还是一个好事情，因为你还有至少你回收这部分嘛，那追不回来抵都变呆账了，对不对？这还好。 <coughs> 但是问题就是你拍到五拍六拍七拍八拍，你还拍不出去，那就变成这些银行。 满手的房屋，但是我收不回现金，我没有 cash，对不对？我没有卡西，哎，没有这个现金在手上，那没有现金，足够现金在手上，我就一大堆房产的银行会发生什么事情？它就有可能发生了跟我们刚才所提到的细股银行一样的问题，我发生了流动性的危机。那这就不是地方性银行的问题了，而是全美国的银行都有可能会有这样的问题，因为美国的产业结构啊，都是靠这些资金杠杆来操作。 一个一个爆出来的不动产问题呀，连带的个人的房贷，还有信用贷款的问题呀。如我们之前直播里面所谈到的，现在都会陆续的爆发出来，是已经在进行中，而不是说未来会爆发出来的。讲到这里啊，那银行是不是笨蛋，对不对？哎，这个台湾一个算命的都知道的事情，那银行精英不知道吗？你看精英都笨蛋吗？当然不是，这些美国银行业的精英啊，绝对不是笨蛋。 它里面的笨蛋就算是最笨的那一个，好不好？也美国银行业最笨的那一个笨蛋了，都比老师聪明一千倍，好吧？都比我聪明一千倍，所以他们不可能不知道，现在手上很多资产的问题，会未来会影响到他们的生存。所以美国的银行业啊，也在收紧银根，一般的贷款、企业贷款，它现在也是审核越来越严格，避免自己回收不出来资金，又得准备迎接老客户。我已经贷款过，但是我现在有没有办法？ 偿还这个贷款的风险性的问题，那这个东西就变成最后变成谁的问题，最后又会变成是美国政府的问题。为什么？因为你购买新美债的意愿也会越来越低。为什么呢？我们分两个地方来讲。第一个，如果是美国的公债如果违约了，要知道美国的公债四十趴卖给海外的政府是没有错，但是 <coughs> 六十趴的美债是在美国国内销售。 而在美国国内销售这些公债啊，大部分又在这一些银行家的手里。那如果储备的美债它都有债性的风险，或是必须展延来去兑现，那银行它自己也会有流动性的风险。如果旧债都有这样的风险的问题，那么未来或是未来几年都有这样的风险跟问题，那他们现在又遇到了这个商业不动产或者是一些信贷的违约的上的问题，那么他们手上的现金就会变得比较紧。 那他们就必须说啊，我要多留点现金来面对我流动性的风险。所以说，即使发新债，无论有没有违约，他都会发新债。那新债无论如何都会少买一点，哎，因为无论如何你也不能不买啊。说实在的，那所以说啊，这些问题就变得一环扣一环，一卡卡一关卡一关，到最后啊，就变得关关难过，关关都要想办法过。但是无论如何，政府是四年一任。 鹿死谁手很难说，这一任我解决不了，我下一个人去玩嘛。但是这一任的问题，你得先让我解决，也就是这几天的问题。三点半的票，我们得先去嘎，也就是六月一号的这个 daylight，我们得去处理。所以说啊，在这个存亡之际啊，我们在这个存亡之际啊，拜登老先生呢，他当然是不疾不徐啊，前两天就宣布了，在美国时间五月九号的时候啊，来让两党重新协商美债的问题。 很多人不理解为什么拜登老先生要压到这么后面来处理，这其实里面也有拜登老先生的他的权谋。为什么呢？因为共和党的版本啦，我们一第一开始就谈到，他早就送出去了，对不对？那债务给你提高，你省钱就好了嘛，是不是？省钱不是问题，但是对拜登老先生来讲，这就是问题。什么样的问题呢？不是我们刚才讲的冠冕堂皇的问题，什么基础建设啦，什么补贴啊，或是什么乌俄之战啊，这 <coughs> 些还是台面上的问题。 比较大的问题还有这什么？你选举要到了，选举嘛，选举就是比政策、比福利、比选举支票，对不对？你今天给我终结，那我怎么开选举支票呢？是不是？选举支票，你就说我有什么预算，我给你们什么好处嘛，对不对？选举你不能是说啊，大家要支持我，对不对？支持我之后呢，我告诉你，我一定不给大家任何东西，对不对？你们的基础建设我也不会改变啊，你们所有所有的福利我都要终结，对不对？所以说大家要支持我。 那个你会支持一个要从你身上多扣点钱的政府吗？不会嘛？你会选一个说，我绝对不会帮你们做事，因为我要省钱去还这个公债的人吗？不会嘛？你就选说啊，我要给你们大力的补贴什么东西啊？我要增加什么就业率啊？我要怎么样让技术圈做得更好啊？啊，我要对内投资更多少钱呢？都是这样讲的，对不对？那讲是这么讲，做你做不到啊，因为你你遵节了，你就没有钱了。 所以说啊，这个状况哦，就包含了乌克兰战争没有打完，你让我贞洁，那那个战场真的放那边烂掉吗？也不行。很多事情啊，不是你说可以就可以啊。我说我答应就答应，你后面一定要有钱去应对这件事情啊，因为毕竟啊，美国的这个的言论呢，还是相对的比较开放跟自由，大家很容易去检视你之前讲的，你有没有去做到。哪怕你只十件事，你只做到半件事都可以。问题是你被终结了，你你。 连十件事你也说不出来，大家一定会想，你都被尊结了，你现在讲的事情不是多的吗？你不是在跟我唱唱马戏吗？不可能的事情嘛，对不对？而现在我们也发现一件事情呢，在这个美国财政的状况之下哦，很多现在很多欧洲的国家也开始开始走自己的路啊，开始跟美国开始有不同调。比如说我们看到德国啊，看到法国，比如说呢，德国说什么呢？就是说啊，美国帮德国讲是说啊，德国那些关键原料不卖给中国。 德国立刻出来说：“没有，没有，我没有这么说，对不对？为什么？因为羊毛都被你薅完了，那你总得让我身上没有毛了，你得让我去买一件新的毛衣来保暖嘛，是不是？不然你找一个， <coughs> 你让我有个新的草场，我可以吃点吃点新鲜的草，你让我长出新的羊毛，以后给你薅嘛，是不是？你不能这，你把我羊毛薅完了，然后你也不给我草吃，你也不给我水喝，这样总不行吧？那多不好，是不是？” 所以在这个状况之下，拜登老先生不能太早跟共和党去协商，因为你只要一过早去进入到这个协商，你就变成了一个拉锯战。那么拜登身为执政党，你只能越让越多，到最后你能够得到的就会变少。但是已经到了耶伦说你现在不行了，哦，你现在如果你再不去提高债务上限方案，再不去协商的话，我告诉你，大家都别玩了，对不对？ 像那个台湾那个算命的讲的都中了，开玩笑是不是？不能让那个小老，能让那个亚洲人说中，对不对？啊，当然他们不会在意我的， <laughs> 所以说那就不可以，所以就到现在去协商，协商哪怕一个礼拜、两个礼拜，开玩笑，今天已经是五月三号了，两个礼拜加十四天，两个礼拜加了十四天，对不对？加时间就变成，不好意思，老师忘了关，哦，三号加时间就变成呃，就变十七号啊，六月一号，如果你都要都要那个。 都要都要去举债上限达到了，那你开玩笑，那你十七号怎么办呢？很多事情啊，就是需要时间，大家都有时间压力状况之下，所以未来的一两个礼拜，这个协商当然就会比较有趣的事情会发生。说拜登老先生呢，他也是希望自己不要被共和党所提出来的条件限制太多，所以说呢，你看他好像已经老人痴呆了啊，没有人家还是很聪明的，但这说明之下，他就必须要透过他自己过去当参议员的的一个经验啊，还有他执政这么久的经验。 他就说：“我把时间压到最后，让你们都已经找不出更多的理由来反对我的时候，那么我得到的东西会比较多。有时候这种极限施压哦，它不是只用在外交上面，也不是只有商业谈判上面。有时候拜登老先生呢，他这时候做的，应该说他还做的蛮杰出的。他把时间压到这么后面，你共和党你就只能屈服，因为到最后我提的方案你不过，那就不是我的问题，而是你共和党的问题，因为众议院是你共和党来做的，预算是你共和党来审的。” 那如果我说的东西你不让我过，导致债务违约，那明年的选举你就很糟糕，因为我们债信就崩溃了，我们经济出现问题了，我们任何一切连军人都拿不到薪水了，对不对？那这些问题就变成说啊，中国也会超过我们了，是不是？在任何状况来讲都会有问题，所以现在压力最大的其实变成不是拜登老先生，而是共和党这边，好吗？ <coughs> 嗯，看都有什么问题哦？最后应该不知道来不来讲武当山哦，那希拉蕊了，对了。 啊，再看一下老 K，老是给活五百，老是活不到五百年，然后这个健康状况才蛮糟的，好不好？感谢 Jeff，感谢 Jeff 赞助哈，感谢赞助哈，徐大磊哈，呃，这个月打仗吗？这个月我觉得不知道哦，这个兵者国之大事哈，不是我这个先生可以去预料，但是老师只能说五月。 难保它是一个血色之月了，然后这个血色五月这个事情，老师是蛮担心的啦。好，我担心这个血流太多。那据说现在的乌克兰土地上面的血流了已经很多了。啊，这几天听说已经 <tsk> 会有很多的，这已经发生了很多场战争，那个血已经流了很多了。那至于台海之间，大家以前问的是台海之间会不会打仗，这个不知道哈。兵者国之大事啊，我们越认为越有可能时间，他越不会去做啊，因为这个打仗就是这样。那 战争嘛，兵冠神速，对不对？你不可能你去让我们百姓都知道什么时候一定会打，对不对？这个是很正常的事情。所以说，当大家觉得他不会打的时候，哎，搞不好他就会出手。而有时候这个事情很难说。像我现在觉得，万万万万般来朝的中国，你现在打台湾有必要吗？对不对？那大家就觉得，哎，有可能有，有可能没有，不知道。但是呢，这个风险里面就很大，好吗？ 我们后面本来要谈到了武当山计划，还有台湾第一季的，还有台湾跟世界的那个经济成长，这个看来今天时间是不够了哈。那个今天可能老师一直咳嗽，耽误大家时间很多，所以我们今天可能不去讲到武当山计划。武当山计划我们留给四天后，也就是这个礼拜天了，我们来谈一下武当山计划。这个世界上的经济啊，各位要知道一件事情哈，在这个第一季的第一季的状况之下，大部分的国家，世界上大部分的国家都是衰退的。 啊，虽然上大部分的国家，你的出口都是衰退的，啊，无论是日本啊、香港啊、台湾啊，或者是各个国家，基本上都是衰退的。而台湾的问题也是很大，啊，各位不要太太觉得台湾没有什么问题，它问题是很大的。比如说我们台湾第一季的经济成长啊，其实是多少呢？我们经济成第一届经济成长三趴不对，两趴不对，一趴也不对，完全第一季完全没有成长也不对啊，所以说。 哎，陈老师是不是要开始唱衰我们中华民国了？不是，我们第一季的经济成长率在台湾，在台湾省这个地区啊，我们二零二三年第一季的成长率是负的三点零二帕。各位要知道，我们第一季是负的三点零二，负的三点零二。老师一直不断强调，所以这是很重要的事情，比我们预期的还要更低的一点八，因为我们预计第一季只衰退百分之一点二。 呃，谁都知道，第我们第一季就衰退了，翻三点零二，所以说这个预期是比我们预期的还要衰退了很多。而这件事情并不是一个处理的问题，好，各位要知道一件事情，这个这个几分钟之内我们还是可以讲的哈。我们台湾在二零二二年的第四季，好，就是我们的第冬季那个第四季，二零二二年第四季二零二三年嘛，我们二零二二的第四季啊，我们是负的零点四一。 好，在上，等于说第一季的上一季，二零二二年的第四季是负的零点四一，但是呢，我们第三季是负的三点六四，我们二零二二年的第二季是，呃呃，不是，我们第二讲错了，好，我们二零二二年的第三季啊是正的三点六四，好，二零二二第三季是正的三点六四，第四季是负的零点四一，那二零二二年的第二季啊，那还在疫情之间的时候，我们的第二季是。 正的二点九五，等于说我们二零二二的第二季、第三季都是正的二跟三，第四季是负的零点四一，到二零二三年的第一第一季啊是负的三点零二，所以这个东西对我们的经济来说，它其实伤害是很大很大又非常大的，加上现在两岸现在又有可能我们的 A 克法可能会终止，或是我们要被审查之类的，台湾的未来的经济啊是绝对绝对是很险峻的事情。 老师在去年就说，哈，很多人问老师说，啊，他今年想要买房子什么的，这个我们在公开频道上很多人都有问过。老师应该很久之前跟大家讲，从来不会建议，哦，在去年在九月的时候就说，我不会建议在这个时候开始你去购买什么大型的资产，除非你是刚需，就是我非常需要，我今年一定要一个房子来安家立业的，那不得不做的事情，那叫刚需啊，不然的话我觉得租没有什么不好。 当然，非除了刚需之外，你说我要去购买资产这些事情啊，来当做一个投资。当时老师就有说过，啊，老朋友都知道，啊，无论在大陆或者台湾都一样，世界各地都一样。老师就跟你们说，说我不建议的，好，非常不建议在那个时候去购买你们的一些不动产类的东西，或是一些汽车啊，或者是豪宅之类的，房屋都是这样事情。为什么？因为你到后面会发生很多流动性的问题，这是都是可以预见的，至少我的专业可以预见的事情。 对不对？我们直播的事情，我们都可以一集一集。各位有兴趣的话，你可以从二零一二零一九年我们直播开始，都可以一集一集去验证。有对的有错，但是老师有自信，对的一定比错的多。那有人说台湾不可能发生发生不动产不涨价的事情。那各位你可以看到这个礼拜哈，就很多的报章媒体都已经刊登出来我们第一季啊，哦，我们的在台北有，就光台北哦，就有很多的房子它是一个逆成长。 为什么？因为你的市场动能已经没有了。市场动能为什么没有？就要考虑到买房子的人他的能力不够了。各位知道，这是个供需供需之间的需求。我们台湾人口的成长已经开始停，已经已经已经算是静末期了，对不对？我们没法来增长这么多人了。然后呢，你你的新建物不断的去盖，然后呢，价格越来越高。那我现在经济状况已经不好，因为我们从数字可以看到，经济状况已经不好了。 已经不好了，然后你把房价炒这么高，是不是？我们台湾呐，我们从北到南都被炒，房子都被炒了一遍。各位要知道，这个是一个不争的现实。中国大陆有没有炒房价？炒的实在可怕，对不对？我去台湾看，这一这一平可能是多少？一百多万、一百多万、两百多万台币的一个房子，或者四五十万台币的房子，哦，有比比皆是嘛。一平一一个一平就是三平方米，在中国你一个平方米就这个价格，哎，上海啊，深沪广啊，对不对？ 一平米就台台湾台币的价格，一平米就我们三分之一，是不是？这么价格也是很贵很贵很贵的，但是不是每个地方这么贵？但是我们台湾是每个地方都很贵。通各位懂老师的意思吗？我们台湾从高雄，你说台积电去开厂，对啊，他现在二十八纳米不盖了，说要盖三纳米。但是你的厂原来是按照二十八纳米的规格去盖的，你现在改回说你要做先进制程的，先进制程轮得到你高雄去盖吗？美国跟日本不会抢着拿走吗？对不对？ 日本爸爸，美国爷爷，他不会去抢着台湾在纳米两纳米的嘛？你会留在高雄嘛？这个本来就是一个很大问号。二十大半纳米为什么不去盖？因为现在卖不出去之外，中国它本身已经可以生产二十八纳米，它本来就很成熟的一个制程，它的价格是别人没办法竞争的。那这包含了现在中国要突破武当山计划这件事情，那么在后面它所有的半导体晶片的的后盾就会慢慢开始成熟。 那在这个状况之下，你台湾的竞争力已经开始去没有。当我们已经知道我们最好的朋友美国、日本或者韩国啊，他们这些都已经开始不断挖我们家底，试图把我们最大的一个经济产值对内投资的产业要把它拆解出来拿到他们家去的时候，我们还在原地还不知道该怎么办。因为我们要选举，我们看卡那什么侯侯科佩啦，还是什么东西也不管啊。这这个这个东西到现在其实是一个不应该去过于去讨论的事情，因为。 我们的国难已经在当前了，我们外面有中共的无人机在环绕，对不对？对内我们经济已经快垮台，那房价当然已经也也已经开始下调，那我们的经济成长也开始变成负的。当然，你第二期会不会好一点？我是个人认为是不大会太好。为什么？因为现在各国的经济景气只有越来越差。呃，大家你说中国很好没有错，问题是我们东西卖不去中国，啊，是不是一样意思？不然中国第一期就是百分之四点五的成长，我们是负的三点零二，它是正的四趴。 那说你这个两两相之下，我们要怎么去成长？说这个里面是有很多很多的问题哈。台湾这问题是绝对不容乐观，绝对是一个非常严峻的状况。但是我们完全不知道啊，我们完全不知道啊。这个就是我们幸福的地方，无知最幸福。各位说对吗？哦，好好，那我们今天的时间不好意思，老师就讲到这个问题哈，讲的太超过了啊，所以我们超过了三分钟的时间。那感谢各位今天的收看啊，不好意思哈，老师这个这个礼拜就没办法更新其他单元视频了。 那我们我们不要在周日的时候，我们不要再被被和谐掉了，高腰，我好像被和谐掉，哦，我好像被和谐掉了，啊，哎，不然道被和谐掉哈，应该被和谐掉了，应该被被和谐掉，了。啊，不然道被和谐掉，不知道哈，不管。 好，蒙哥说过第一个问题哈，老师刚才已经讲过了哈，所以说啊，这个不好意思哈，那我们这个礼拜没办法做其他更新，我们礼拜天的时候啊，老师直播的时候啊，希望老师不要再咳嗽啊，这样影响大家这个观看我们的体验，好吗？那感谢大家耐心的等候，那看不到发言，啊，刚能看看得到吧，好吗？感谢各位今天的耐心的守候，我是陈老师，我们周日见。